Oi gente, aqui é a Girupoca E hoje vou fazer mais um vídeo do Milkier Ver mais um vídeo do Milkier Dos tipos de pessoas apresentadas no Minecraft Esse é o quarto vídeo E vamos pro vídeo Tipos de pessoas apresentadas no Minecraft 4 Por Milkier Milkair, sei lá, como vocês falam O preguiçoso Esqueci da palavra. Achou ali uns carvões. Aí ele pegou ali, só que a maioria ficou lá. Aí era só pra quebrar a madeira. Coloca a madeira, a pedra, talvez possa para fazer aqui na crafting table. E fez. Ah, tá, ele vai pescar o carvão. Era muito mais fácil. Não foi é ele preguiçoso. É que em vez de quebrar a pedra, quebrar a pedra. É quebrar a pedra, vocês entenderam como eu quis dizer. Ele foi lá, fez, deu uma volta pra fazer uma, uma de pescar pra, pra pegar o carvão em vez de quebrar a pedra. Então não é que ele foi preguiçoso. Ele deu a maior volta. Então assim, ele foi não preguiçoso, só que parecia que foi preguiçoso pra não quebrar aquela mesa, entendeu? O Zuma. O que, é o Zuma? O Zuma é uma pessoa que, tipo, não é, não é velha. Então, tipo, é anos 90, anos 2000, entendeu? Tipo isso. Aí mandou, fez um mundo chamado Haha Mundo. E aí tudo, ali o chão é o Michael Zosca com dois olhos. Aí aqui, ó. Pera, isso é um, tudo é Minecraft? Ele sempre foi. E a madeira é o Barack Obama. Vocês viram ali? Michael Zalski com dois olhos e o um nariz. Olha, ele tá ali do lado da terra, tem. E é Barack Obama. Eu acho, pelo menos. Parece. E ali o Pikachu. Pikachu está com. É aí eu, é agora é uma essa baleia, sei lá o que, que é isso. Eu tô hello. Com L só. Aí é o sol, eu, é, eu não estou perguntando. Aí ali é aquele cachorro de fone. <laughs> aquele cachorro que ficou famosinho. Aí ali ó. Ali é um. Na um sorriso, esse, esse. monte de meme aí, né? Resumindo. Aí um. Também tá um creeper aqui, né? Fodido. Aí outro creeper explodiu também. Aí, ok. Boomer. <laughs> que o Boomer é uma pessoa mais velha, né? Então, não, quanto eu falei. Aí, esse é o daltônico. Ah, acho que eu entendi. Acho que ele achou que a água era lava. Ele achou que a lava era água. Ele morreu, perdeu tudo que ele tinha. Ele, talvez ele tenha achado que o leite era água. Aí vai fazer aquele pulo, que eu esqueci como é o nome, pra depois vai jogar água, só que é leite. É, deu errado mesmo. Aí o pol político entusiasta, não sei bem se seria assim que falaria. Acho que é meme isso daí, não é? Acho que é, não sei. Karen. É um meme lá, não sei explicar direito. Aí a Dani da Karen, da Karen. Aí vacinas não são permitidas. Aí eu ossos do chefe, poderia falar assim, não bem chefe, mas tipo, o patrão, assim, não sei direito como explicar. Aí um monte de óleo de rosa, óleo de lavanda, óleo de, de limão, de ligma, que que é ligma? Não sei o que é ligma. Aí é óleos essenciais, vela de óleos essenciais, aí que cura tudo. Aí tem ali um slab, isso daí, não sei o que, é. Aí, nossa, fizeram um boss chamado Karen. Aí tá matando ali ela, e ela morreu. Não o boss, uma pessoa, ele, ele, né? O gênio. Foi ali, pegou um, um crossbow, armou e acertou ali. Começou a nascer um monte de galinha. E aí desceu ali um diamante, um zumbi que foi ali atrás do villager. Aí tem um carrinho. Aí alguma um, uma coisa caiu ali no Não coisa ali. Na linha. Ah, deve ser alguma música. Deixa eu ver. Já, deixa eu... É uma música. Nossa, ele fez tudo aquilo só pra tocar essa música. E aí foi isso o vídeo. Obrigada por ter assistido. Se inscrevam e ativem o sininho para mais vídeos. E deem, deem like no vídeo e deixem sugestões nos comentários. Obrigada, tchau!